сонгуулийн тухай хууль орж иж байна бас чухал. Аюу устрын намуудын тухай хууль орж иж чухал хууль орж байна. Ер нь бол сонголтоо сонгуулийн тухай хууль аа үндсэн хуулийг бид нар өөрчлөлтөд оруулъя гэж байгаа. Үндсэн хуулинд орох өөрчлөлт. За энтэй хуулиуд бол одоо сонгуулийн тухай хууль, за энэ улс төрийн намуудын тухай хууль эдгээр чинь хамтдаа орж ижиж ер нь бол бид нар нэлийн одоо үндэс суурьаар нь үзэх юм зарчимтай болж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр нам бүртгэх асуудлууд өнгөрсөн сая нэг тайлбар хийлгэж боллоо. Энэ урд юм нь бол улсын дээд шүүхтэр бүх өргөдлүүдээ өгөөд ингээ гардаг байсан санагдаад байгаа. Хуулинда. А одоо болохоор сонгуулийн төв байгуулгаар өөрөөр хэлбэл сонгуулийн энэ байгуулгаар захиргааны таасаа хэлээ захиргааны шинжтэй асуудлуудыг шийдээд ингээд явдаг. А тэгээ цаашаагаа бол энэ материалаа бол дээд шүүхэд өгөөд дээд шүүх шийдвэр гаргадаг гэдэг. Жохон процедураа хөндрүүлээд байгаа юм шүү гэж. Энд дээр та нэгэн тийм одоо хөнхрөн шинжтэй одоо бүр сайжруулж байгаа гэсэн юм яриад байгаа. Наа чинь бол бас нэлээ ойлгохгүй байна л да. Тэгэхээр нэгэн талдаа сонгуулийн төв байгуулга гэдэг бол сонгуультай холбоотой асуудлууд. Өөрөөр хэлбэл энд чинь заасан байж та одоо 30 хоногийн дотор шийдвэрээ гаргана. Нэгдүгээр үндсэн юуны намын улсын дээд шүүх нь бол 30 хоногийн дотор шийдвэрээ гаргана. За шийдвэр гаргаснаас хойш бол сонгуулийн төв байгуулга нь бол өөрсдөө бүртгэхэд ингээд цааш явчихна гэдэг чинь. Тэгэхээр сонгуулийн төв байгууллага зөвхөн сонгуультай холбоотой асуудлуудаа ард дээр нь яг эннийхээ заалтынхаа дагуу явуул яасан. А бүх асуудлууд нь бол дээш хөвгтөрөө очоод дээш хөвгтөрөө шийдэгдэг. Энэ процедур чинь нэмэлт болчиход байгаа юм биш үү? Арай жоохон хүндэрчээд байгаа юм биш үү гэж би асуух гэдэг. Тэгэхээр энэний цаад утга учир нь яг юундаа байгаад байгаа юм бэ? Урд өмнө яагаад болохгүй байсан юм бэ? Яагаад одоо заавал сонгуулийн төв байгуулгаараа дамжуулж ийшээ орж иж байгаа юм гэдэг дээр нэлээд тайлбар өгөөч ээ гэж. Хоёрдугаарт Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулинд өөрчлөлт ороод 2024 оноос эхлээд сум дүүрэгт нам нэр дэвшүүлэхгүй гэсэн ийм зүйл орсон байгаа тийм үү. А энэ хуулийн дээр болохоор Монгол намын эрх үүрэг гэдэг дотор 7.11-ийн 5 дээр Монгол улсын их хурлын болон аймаг сум нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд оролцох гэсэн байна. Тэгээ наад хууль чинь хоорондоо зөрчилдөд байгаа юм уу? Айл хуулиар нь явах юм. Энэ одоо өшөө төр хуулийн өөрчлөлт оруулж дагалдах хууль дээр орж ирсэн юм зүйл байна уу гэсэн. Энэ хоёр асуултан дээр хариулт авъя. За содод заавал зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцангийн саран гэрлийн урилгаар бүгд найрамд халимаг улсын төрийн байгууллагын төлөөлөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За халимаг ахын дүүстэй улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс аз жаргал сайн сайхныг хүсээрөөё. Өсөрсөн цус тасарсан мах хальж гарсан халимгийн ард түмэн гэж байгаа шүү. Аа яг ахан дүүс асуулгаар нь. <coughs> Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр та э, таны төрөнд дурдаад байгаа хууль төсөл дээр явсан байх. Одоо хүчин төгөлдөр хуулиар орон нутгийн сонгуульд нам оролцохгүй гэсэн заалт хаач байхгүй. Аа тийм учраас энэ нөгөө төсөл дээр явж исэн зүйл болов уу гэж парламентар батлагдсан хуулиудад одоогор тийм байхгүй. Зүгээр <coughs> өнөөдрийн хуультай зөрчилтэй зүйл байхгүй гэдэг. Хоёрт улсын дээд шүүх одоо явж байгаа тогтолцоогоор яаж явсан бэ гэхээр улсын бүртгэлийн газар буюу засгийн газрын харьяа агентлагаас нэрээ авдаг, нэрээ шүлгүүлээд тэгээд э, нэрээ авдаг, тэрийгэ дагуу улсын дээд шүүхтэр очиж бүртгүүлээл тэгэл улс төрийн нам болоо. Тэрнээсээ улс төрийн намтай ямарч байгуулга харьцдаг. Сонгуул ороод ирэхээр сонгуулийн байгуулга харьцна. А улс төрийн намуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг ямар нэгэн хянах, тайлан авах, авд дэд оруулах, улс төрийн намуудад нэг талаас хяналт тавих, нөгөө талаас зөвлөн туслах ийм одоо процедурууд ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас улс төрийн ном 1801 бүрдүүлж байгаа л дээж хөгтний бүрдүүлээд давбал тэрний дараа тэр улс төрийн ном 30 жил хурлаа хийн үү, хийхгүй байна уу, 801 хүнтэй байна уу, 8 хүнтэй байна уу, нэг компани нам болж гинөө, хаанаас хандуу авж гин, тэр хандуу нь стандарт одоо яг хууль заасан хандуу мөн юм уу, тэр мөнгөн зүв юм уу, буруу мөнгө юм уу хийн чалгадгүй. Тийм учраас энэ 30 жилийн хугацаанд улс төрийн нам нэртэй нэг хүний нэг цүнхний тэгээ сонгол болоод гараад ирэхээр наймаалцдаг, оролцдог. Улс төрийн бид нар яриад байгаа энэ буруу зүйлүүдийн одоо үндэс болоод байгаа олон зүйлүүд дээр улс төрийн намын нэрийг ашигладаг. Улс төрийн нам тийм нам байна гэж гарч ирээд гашгирдаг, өөрөө ганцаараа байж идэг. Ард түмний нэр барьдаг. Ийм одоо завхарсан зүйлүүд бол энэ улс төрийн системд байсан. Нэгэс нь улс төрийн намын хууль нь улс төрийн намуудын байж ирсэн 30 жилийн өмнө өөрөө улс төрийнхөө нийгмийнхаа хурдыг гүйцэхгүй. Тийм учраас бид нар энэ удаа бол улс төрийн намуудыг хариуцах, улс төрийн намуудын тайлан тооцоог нь авах хянах энэ юу нь бол сонгуулийн төв байгуулга байгаал гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ агуулгаараа бүртгэл хийхдээ сонгуулийн төв байгуулгаар бүрдүүлбэрийг хангаад тэгээд дээд шүүх бол зөвхөн одоо хууль заасан тодорхой зогоор л одоо бүрдэхгүй байх татгалзах боломжтой болгож хязгаарлаж байгаа. Урд нь бол бас нэлээд нээлттэйс. Дээжүүх янз бүрийн шалтгаанаар хууль зөрчөөд бүртгэгддэг эсвэл бүртгэдэггүй. Одоо бол дээжүүхийн чиг үүрэг бол маш тодорхой болж байгаа. Сонгуулийн төв байгууллагаас одоо бүрдүүлбэрийн хангаад өгсөн улс намыг татан болгох эсвэл бүртгэх өөрчлөн байгуулах энэ үн дээр эцсийн шийдвэр гаргаж л өгч байгаа. Процессын хувьд. А өмнө нь бол энийг дээжүүхтэр явдаг. Тэгээд дээжүүх хуультай байхдаа улс төрийн намын нэрийг бүртгэл хайчих шишээ нэ. 12 жилээр хязгаарлалтсан хуультай байсан шүү дээ. Тэгээд хуультай байхад давхар нэр бүртгээд орчих жишээ нэ. Тодорхой залттай байхад зарим намайг 2 3 жилээр нь гацаачдаг. Тодорхой үнэлгээгүй хуулийн үнэлэл нь тодорхой бос байсан учраас янз бүрийн үнэлэлээр зогсоочдаг. Ийм зүйлүүд гурван шүүх цуугаа шийдчихдэг. Энэ эвэлдийн иргэдийн эвэлдэн нэгддэг энэ том институтийн асуудлыг гих мэтлэн зүйлүүдийг бол энэ хуулиар нэлээд зэгцэлж тодорхой болгож хуулийн залтаа болгосон. Одоо бол бид нар улс төрийн намуудыг бүрдгснийхэн дараа тавих хяналтыг бол нэлээд сайжруулж байгаа гэж хэлж болно. За Жадамбын бат эрдэнэ шинж тодруулах уу? За таны ярьсан яг нөгөө хяналтын асуудлууд чинь яг ямар байгууллагуудаар хийхээр заах гэж байгаа вэ? Одоо жишээ нь э, түрүүний ярьсан шүү дээ нэг 20 30 жил баг нэг дарга яваад байдаг, хурлаа хийхгүй яваад байдаг, эсвэл нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн хүрээнд одоо асуудлаа шийдэж яваад байдаг. За тэгсэн мөртлөөрөө эвлэлд нь нэгдэг эрх нь үндсэн хуулиараа батлагдсан гэсэн мөртлөөрөө яг анхан шатны байгууллагын одоо гишүүн, намын гишүүний одоо дуу хоолой цаашаага хүрдгүү. За тэгээд нэг хэдэн одоо төлөөллийн төв байгууллага гэдэргээд тэр төлөөллийн төв байгууллагын асуудал нь а тэр хүрээндээ бол намын бодлого болоод явцдаг. А тэр намын бодлогод одоо жинхэнэ одоо гişүүдийнхэн дуу хоолой хүрдгүү. Тэгээ энэ нь бол одоо таны дөрөвний хэлдгээр 800 гişүүдтэй байх, 8 гişүүдтэй байх хамаагүй болоод явдаг гэдэг нь шүү дээ. Энэ хяналтын байгууллагууд нь хаанаас байгаад их юм бэ? Хаанаас хямх юм бэ? Одоо тэдгээр хэрвээ одоо хурлаа хийгээгүй хэдэн жил болцсон байвал тэр хурлыг хийлгэх юм уу? Хэн хийлгүүлэх юм? Ямар шаардлага тавьж байгаад хурлаа Содотор дорн 80 хариулъя. Одоо бол энэ хяналт тавих хоёр субъект гарч иж байгаа гэсэн. Нэгс нь ерөөсөө сонгуулийн төв байгуулах. За яг хаа аудит байгаа. Аудиторууд ингээд тайланд юунд нь санхүүгийн юунд байж байгаа. Ерөөсөө сонгуулийн төв байгуулах. Сонгуулийн төв байгуулах тайлангаа хариулна. Сонгуулийн төв байгуулах үйл ажиллагааны тайлан санхүүгийн тайлангийг аваад улсын хуралд нэгтгэхэд оруулна. Сонгуулийн төв байгуулахад хугацаанд тайлангаа хариулахгүй бол тэр намайг идэхгүй хэлбэрт оруулна. Зөрчлөө айлахгүй бол тэр намайг татан болгодог болно сонгуулийн төв байгууллагын саналаар. Тэгэхээр энэ сонгуулийн төв байгууллага дээр таны төрөний одоо бид нар яриад байгаа энэ шинэ 4 жилд хурлаа хийхгүй шүү дээ тий. Бол сонгуулийн төв байгууллага итгүү илрүүлж шилжүүлчихэж байгаа. Хугацааг. А тэр зөрчил арилахгүй татан болох саналаар дээж өгөх гаргачихж байгаа. Гэх мэтлээ энэ нөгөө нэг дотоод ардчлалын энэ санхүүгийн энэ үйл ажиллагааны энэ олон хяналтууд юмнуудыг бол төрөөс нэг байгууллагад хянах хэрэгтэй юм байл л да. Тэр нь одоо сонгуулийн төв байгууллага. Тэгээд сонгуулийн төв байгууллага нь өөрөө бас Тэр агуулгаараа бол дагаж мөрдөх дагаж дагаж орж ирж байгаа хуулиндээ сонгуулийн төв байгуулах За тэндийн сандгч хэрэгш асуулт